有冇看到？今天我很特别啊，就是这个啦，哈，很爱你啊，不要紧。你们喜欢看，不用爱吃，爱吃你们不喜欢看，为什么肥嘛？ <laughs> 你喜欢看肥吗？当然不喜欢嘛。所以这样有创意。o k 还有一个，一个更重要啊，哈，那就是那种东西了。 嗱，我介绍呢种东西先，就是我们做瑜伽咧，誒愛你誒做瑜伽用嘅吓，你就利用它嚟做啦吓。咁啊，然后咧，咁啊，然后呢个咧就係我发明嘅小石嘅枕头啊，我发明嘅，OK，我做晒住先，等一下咧，等你們用完，誒，睇啦，嗯，我而家做晒住先，啊，做晒，等一下，等一下，嗯嗯。 OK，唔唔方便啊！做嚟先，OK，嗯唐小姐啊！还有啦嗱，今日我准备嘅材料啦嗱，还有告诉你，为什么我有这个发明呢？你看我呢个，自从我睡了这个咗之后咧，它真的很舒服。睇到，很好啦，嗱，你看到我那个就是枕头啦，很特别啊，跟外面系唔得买的。 我睡得好舒服，好舒服啦啊！然后呢，为什么睡得好舒服呢？哎呀，好多东西 <laughs> 要解释清楚给你，看它的好处，都是发生我的身上不简单。因为什么呢？哈，那个枕头呢？为什么特别呢？就是，就是，你看这里，照一下，就是那就汗了。 咁啊，我就算你怎麼後粗先至告诉你怎麼做嚇，OK。咁啊，然後咧，咁啊，譬如說啊，當一個人啊，當一個人睡晒我呢個枕頭，當然你你做好咗之後咧，把呢個套上去啦，嗱，我咩有时间套上去啦，OK。套上去咗之後咧，啊，咁啊呢度咧係烟嘅，烟崩崩嘅，呢個要換啦，因為我呢度。 放了一一条直角直角放了咗之后，咁啊，咁啊，然后咧跳再嚟，一定要这样。先做的时候咧，你唔好做得太嗰啲，啊，睡大概一两个月咧，它会病晒嚟，就比较适合我们的度数不需要再调。当然，当你刚刚睡睡嘅时候，你觉得不舒服，对，你睡咗两个月。 那条东西比较扁一点点，你就很舒服了。那我解释给你听。嗯，每个人的头呢，还不一样的。嗯，为什么不一样呢？尤其是我，我不可以给你摸，你摸不到。 <laughs> 我个头呢，尖尖呢，还好像啊有个尖尖凸出来的，咁啊，好似那个 B B 掌，那那个头呢懂。 凸出嚟嘅，所以睡嘅时候咧，如果我如果我是平平的，用普通嘅枕头平平的，我就会变来变去，变来变，因因为这里尖啊嘛，所以变咗我一定要枕啲睡觉。咁啊，自从我发明咗之后咧，我觉得我咳，好像没有了，我而家又 try 到啦，因为我睡觉的时候。 主要呢，好像那个 BB 姐，嗱，睡觉的时候啊，我要我 BB 在前。当我睡觉的时候，因为我头尖啊嘛，我不可以这样睡觉，那平啊，不可以这样睡觉，一定呢挨着点睡觉，所以我们的呼吸呢就不畅通，形成个胃部产生呃不舒服，就消化。 所以我們咳嗽係跟個胃煲有問題嘅，你吃了什麼東西係胃嘅問題。所以我解决咳嘅咳嗽已經發明了，希望你們看一下。不是吃药没关系，吃药就不不敢解释给你，完全靠自己一種呃、idea。咁啊，然後咧，為什麼最近我大概睡咗兩個兩個多月啦，身體好像没有咳嗽，我就懷疑。 啊，後面我我的發明啊，当然啦，當然有我的發明。最里面啦，還有，就是因為我今天剛剛想到，我本我就想做視頻，就剛剛想到，為什麼我們我以前很容易咳嗽咧？我不可以这样睡覺了，不可以嘅，因為我頭很尖的，呢度有個尖尖的，我样睡覺就点嚟点去嘅，不可以这样嘅，這個頭不舒服的，平平。咁啊，然后啦。 我就是每次都这样睡觉，每次都这样睡觉，每次都这样睡觉。就好像呢，好像呐，我在这里睡觉那个肺啊，个胃啊，呼吸好像压住一边，所以变成我都跟你说，个胃部会呃，会影响我们的呼吸的，所以变成我以前常常的咳嗽。自从我睡了那种枕头。 你有咳嗽了。所以两种，第一我个包肚子嘅方法啦，第二就是用我自己今天借住个枕头嘅方法，真的很好，我睡得很舒服，很甜。先做的时候有点点烟，当你睡了两个月咳病上嚟的时候，就会很舒服噶啦。咁啊，然后咧，我我借释给你听啦，当一个人睡觉，当我做嚟咗之后啦。 你看我，嗱个身体放平啦，嗱放平啦，咁啊如果我用呢个枕头咧，呢有只坑啦，咁啊呢个尖尖啦，我的不是你们，每个人不一样的，呢个尖尖的啊，咁啊尖尖的，咁然后咧就就坑形成个尖尖，歪嚟个，我睡得很甜，没有扁来扁去。 誒，所以变成呢个枕头一節吧。因为什么我们买回来啲枕头呢？一個扁扁，一个很大，系不方便咋。所以我自親一个就小小的啦。你看，大概几多寸啊？嗯，我大概猜它都係四寸，四个寸。嗱，点乜？嗱，你看四寸啫，你看你个颈嘅适合啦，你个颈嘅不一样哈。啊，好像呢个。 嗱，好像他跟一个 BB 系咪不一样啊？所以每一个人的高度也不一样，你自己挑啦。我不可以告诉你哪个高度啊，我就是啊大概四寸就够了啊，量起来四寸就够了。咁我们睡的时候呢，一定呢就睡一个空空的最前边，一个很全嘅里面塞一条东西，就是放在里面。我教你怎么做了哈。 所以我就说你得个好处你就很有信心。我学一下，因为什么？我真的为你那个烦恼很久，因为我的头型跟别人不一样的。呃，因为我的头型，我一当我一伸出来的时候，我出出生的时候，就是呢个后面有个尖尖，很硬的，好像好像一个一个陀螺这样，尖不落的，啊，不给不给分平的东西啊，所以。 你只需要挨嚟挨去，所以令到我们嘅呼吸，我很容易咳嗽了。這麼多年嚟，我都很容易咳嗽嘅。所以變成呢，我謝决呢個問題。我真係兩個月我没有咳嗽了。可能真是我们不可以這樣睡著。你意一下。如果要用那個枕頭，你可以這樣睡觉；如果我没有這個枕頭，絕對不可以這樣睡觉的，不可以睡不倒的。嗯，OK，啊，我解釋清楚了哈。嗱，咁我告訴你。 呃，怎么做出来了哈，很容易，很容易，很简单啦。你看，住了啊，白艾味啊，我做得不好，大家做美美给你看。o k 那我怎么做出来哈。首先呢，呐，我呢个放一边先，啊，等你们看住，比较感觉舒服了哈。啊，这个 BB 放到先。咁啊，然后咧，我怎么做呢个东西啦。刚才我介绍过啦。咁啊，然后咧。 就是我，因為你看你嘅枕頭嘅度數，因為我做一個有嘅，有個牆嘅，我轉一個小度數，因為 <laughs> 我呃、不夠地方，OK。咁然後怎么做得行，咁啊然後咧，你首先呃，你適合第一個有兩個噶嘛，一個兩個噶嘛，咁啊然後咧，將呢個雙面膠紙呢種咁嘅雙面膠紙拧住。 粘住粘住，粘好咗之后呢，啊，用什么都可以，中间连粘住就可以了，那种也可以，看你自己喜欢啦哈。OK，咁啊，然后呢，你看，我做好了，啊，咁啊，然后呢，将它用一点力，用一点力，嗱，用一点力，别扭啦，嗱，用连到住，因为怕它先来先去那条东西啦。 就是只草啦，啊，剩嚟剩去嘅，咁啊，然后咧我就将它剪，因为你咧最后咧就买种唔好难买呢种，我我第一次做，比较小，没关系， <laughs> 都睡得很舒服，但是一种很滑格不方便哈，最后拿呢种小夹子就你自己看啦哈，咁啊然后啊转住嚟，嗱我已经准备好啦，因为我要誒省一阵水樽啦，因為我怕水樽不够用啊嘛。 咁啊，將呢條捆綁就好，不可以因為如果你用啲橡皮咧，就即鬆啊，怕它誒鬆了就不好啦。嗱，我我取冰，因為我要趕時間嘛，我准备个橡皮先，嗱，就是這樣。嗱，你你裝多兩朝也可以，呢度就是放我們的颈，呢個有條，啊，放呢就長边嘅。 啊，准备一些吹味给我们的头，呃，按下去，唔好我嘅头型。如果你们的平平的头也可以用的，只不过解决我自己的头，就是发明这个出来，n u m b e r OK，n e o 今日然后呢，做第二个啦。第二个呢，也是同一个道理，啊，也是同一个道理。你看你个转出来嗰条圈圈呢，唔给它他么大或者小。 差不多兩條差不多。咁啊，然後呢條咧就不需要用用足啦，嗱，用呢條攤住攤住，這樣鋪上去。嗱，鋪上去咗之後咧，要怎麼做咧？嗱，攤住，轉轉，嗱、啊，就是這樣。我試過有這個。 没有这个不行的，睡得不舒服的，啊！所以呢个呢可以控控，可以可以。咁啊，然后呢，因为我用绑的， <laughs> 我不够时间，我我我一定要放钉。我啊，拍视频比较快，又唔不可以。最后呢，你啊找你鞋带，鞋带比较好啦，鞋带。咁啊，然后咁啊，你绑出来了，绑比较稳阵一点啦，啊比较稳了。 咁啊，我而家呢个讲时间嘛，就是这样啦，就完全完完完成了啊。咁然后咧，你准备一个袋，将它啊套进去啊，我没有时间啊，不套啦。OK，咁啊，然后咧，当你睡觉的时候咧，就是这样，baby，baby 当然不可以啦。啊，咁啊，我拿我呢个模特色，呢个模特嘅头就可以啦，就是这样啦。 当然是一张床啦，因为我不可以完全做得很完美给你们叫你洗吧。但是我睡得真的很舒服。希望你们看了之后明白我怎么做。呃，如果你觉得不舒服，就是暂时性的，因为什么？我们不可以弄那怎么扁的，要弄高一点点。咁啊，因为你睡一两个月咧，它会扁下去，就比较适合你嘅头型。穿鞋子也是，做什么裙。 都一样，系第一次就很舒不舒服了。又经过他的时间啊，经过他的啊，觉得怎么点了也可以就变成舒服。做的时候还不舒服的，穿鞋子新的鞋子也是一样的，同一个道理。冇错，我谂偏方，你说大话， <laughs> 我没有骗你。我现在呃用嚟咗就第一，改善我没有咳嗽。 因为我这样睡觉，系影响我们的呼吸的。因为我们的身体，我这个鼻鼻压住个肺部，压住个胃部，你吃了个食物压住它，系不畅通。所以我们这样呢，个人嘅呼吸很畅通，很舒服，所以我睡得很甜，好舒服。嗱，我希望你知道我怎么做出来啦，哈。 不会很难了，对不对？看起来你觉得哎呦很难，我都很害怕那个事情做得很，因为我一想呢，要怎么呃告诉你们要怎么做出来呢？就是我一想呢，啊好多天呐，心里想到用那个方法解决给你们，你在玩你的，我冇错啊，我今天细了做着，我就不会害怕，本来我就很害怕，哎呀怎么做做得好一点点呢？哈。 아유, 못생겼지, 지라. 음, 오케이. 시몬 리만 용도죠. 바이바이.